哈哈哈哈哈 Paling tinggi nilainya di sesi saya itu. Praktek ya ini praktek. What? Hmm? 응? 응? 응? 嗯？咦 w h <laughs> 我在录视频，我在录视频。你咋？你你你那？ 哎呦我的妈！ <laughs> I never thought she would get somebody I know.